कोण श्रीमान कोण श्रीमान श्रीमान कोण हा त्याच्या आईच्या गाव कोण श्री अरे उडी टाकली यार बोलू तर द्या विषय मांडू तर द्या हा इनविजिबल कोण रे आपल्या बरोबर इनव्हिजिबल ए इनविजिबल इनविजिबल ए इनविजिबल इनविजिबल बोल रे इनविजिबल तोतली वलटे भांडू तुम्हाला ट्राय करता ना बोलू नको असं इनविजिबल्या काय करतो रे इनविजिबल्या ए इनविजिबल तू बोलतो तुला उपटीत ठार करू बा मी जाम रागट माणूस आहे मला ब्लड प्रेशरचा दोन वर्षापासून त्रास नाहीये जवळजवळ साडे सत्तर वर्षापासून त्रास आहे म्हणजे माझ्या कुळांपासून मला त्रास होतोय तर भाऊ तो त्रास तुला काढू का मी का तुला फाडू मी इज्जत देतोय का घेऊ करा करत काय लागलं अचानक गाणं का लागलं आता माझ्या हृदयात जागा रे राणे अरे पण गाणं लागलंय कुठून काय विषय गाणं लागलंय का समजत नाही बाबा गेला सोडूनच गेला का काय गाणं कुठून लागलं तू हृदयात ठेव की नको पण तू आमच्या हृदयात आहे अरे विजय काटरीवेल मॉ विजयजी पण अचानक गाणं लागलं काय विषय येत आहे का तुम्ही शंभू आणि गो भे नुकताच वाचलो मी राहुल बोल थँक्यू मिस राहू बोल थँक्यू सो मच असं कसं झालं यार बॅकग्राऊंडला गा अरे गाणं वाजायला लागलं अचानक बॅकग्राऊंड काय समजलं नाही मला काय काय सीन झाला तुझ्या हृदयातलं हृदयातलं राणे हाय कुठे भावा तो सुट्टीवर गेलाय तो ऍक्च्युली नैराश्यात गेलाय हानी सिंगचा आशीर्वाद घेतलाय त्यांनी <laughs> थांबा जरा आपल्याला जाऊ दे पद्धतशीर वॉकर थँक्यूवर चाळीस रुपये मी पुन्हा येईन हो वॉकर भाऊ या पुन्हा काही विषय नाही या पुन्हा काही विषय नाही किती येणार म्हणजे चहा बनवून ठेवायला किती येणार पुन्हा पुन्हा हा ना दोनदा तर येऊन गेले तुम्ही वॉकर भाऊ काय विषय तुमचा खूप डायनामाइट बॉम्ब थँक्यू दहा रुपये पेटीएम डायनामाइट बॉम्ब्या माझ्या डायनामाइट बॉम्ब्या कसं दिसतो ग चिकणा थोडा डोल्यानं हा येतो चकणा ग चकणा दायना माहित बॉम्ब्या ऐ ग देवा पंढरीनाथा शक्तिमान श्रीमान Abhinav Patil shout out to you रे माझ्या भावा सुपर चॅटचं व्हॉइस वाढ अरे तेच वाढवायचं आहे मला दोन दोन मिनिटं थांब मला फक्त इकडून मला फक्त स्वतःला एक स्थापित स्थान घेऊ दे स्थापित स्थान मग मी घेतो जुळून येते रेशीम काठी गाणं हे तू गाणं भाष्य आहे भाष्य गाणं हॅलो मोक्याने बोलले तू क्याने ऐकले हा तो चार्ली कुठे निखिल कुठे काय घेंपले चाललंय रे एकमेकांपासून पाचशे पाचशे मीटरवर खेळतोय अरे असं कोण खेळत आजच्या तारखेला शिवनन भाऊ मी ऑलरेडी मेलच जमा आहे का माझा गेम दहा वेळा क्रॅश झाला आतापासून तू डिलीट कर ना तो पबजी कशाला विषय येतो आई ओ भाऊ लागलं तिच्या आईची थांब एक मिनिट काय विषय हा अरे थांब एक मिनिट गाणं लागतं बॅक एंडला काय समजत नाही माझ्या हृदयात जागा रे राणे अरे पाच पाच मिनिटांनी काय गाणं लागतंय थांब एक मिनिट काय विषय मला बघू दे सिरियस लेवलला सागर पाटील थँक्यू शंभर रुपये सागर भाऊ सागर पाटील सागर संभाजी सागर तू तोच रे माझा खास ना भावा तू पाटल्या भावा विषय एवढाच आहे पाटल्या की ते गुगल पेचं नोटिफिकेशन काम नाही करते लवकरात लवकर काहीतरी कर नाही तर मी तुला ठार करणार भाऊ direct murder direct one side murder करणार भाऊ तुला खलास डायरेक्ट डेड अरे गाणं कुठून वाचतंय थांब जरा यार कुठली सर्व्हिस बिर्विस चालू आहे माझी काय आला ना का काय काहीतरी विषय गाण्याचा वा- वांदे होईल गाण्याने ते गाणं आपलंच आहे रे त्याचा काय कॉपीरेट फॉपिरेट नाही बसणार आहे पण ते नुसतं वाचतंय मधले मध्ये काय विषय त्याचा असा मी समोर आला की बंदुकीच्या ऐवजी ते गाणंच वाजलं पाहिजे थर थर थर थर नाही एकदम गांडेडा जोक होता तसा काय विषय नाही पी सी हॅक झालाय अरे नाही रे भावनो हॅक बिक कसला झालाय एवढा साधा आहे का माझा पी सी हॅक करणं हॅकरचा पी सी हॅक चोराच्या घरी चोरी तिच्या आईच्या गावात नायलॉनची दोरी इतरा पिंडा चार्ली आहे झार- तुझं तुझं पिंड पडणार आहे तिकडे टेन्शन नको भाऊ तू चालू मी काय बोलतोय मग नेक्स्ट गेम आपण सोलोच करू ना सगळे मी आलो तुझ्याकडे बाबा टेन्शन नाही मी या अरे बाबा परत लागलं का यार काय विषय हा? करा करत माझ्या हृदयात जागा रे राणे आईची कुठकुठे गाणं कुठून लागतंय हे गाणं कुठून लागतंय हे हे राजे राज राजे राज आई शपथ राजे आई ग अरे राज भाऊ सॉरी मत- मत- अरे मत- सॉरी मारी. Sorry sorry sorry Raj sorry अरे सॉरी सॉरी राज अरे मी जाम टेन्शन मध्ये मस्कर नाही तुझी शपथ उमेश भोपी थँक्यू वीस रुपये उम्या कचकरा कर खूप से उम्या thank you Paytm hello hello hello नमस्कार अरे भाऊ माझ्याकडे दहा बँडेज आहेत त्यातले पाच तुला पाच मला आपण वाटून घेऊ काय विषय नाही बरं याची खासियत काय बस आउट देतो नाव तर सांग वाईट डायनासोर ना डायनासोर शाउट आउट टू बाबा वाईट अनुष वाईट Anush shout out to Anush दाखवत आहे फुल इज्जत फुल इज्जत तुला फुल इज्जत कोणाला रे जागा दीपक राजा दीपक राजा पुलीस जत दीपक भाऊ लव्ह यू तुम्ही बघता का माझी स्ट्रीम बघ तुम्हाला मराठी येते का मराठी येते अच्छा मग तुम्ही आंघोळ केले का अच्छा मग ठीक आहे काय नाही भावा आंघोळ नाही केली मी पण नाही केले दोन दिवस झाले वास थोडा येतोय बघू जरा मस्त वास आहे माझा वास सेक्सी आहे बरं भाऊ करा करत अरे टेबल टेबल माझ्या हृदयात जागा रे राणे परत आला ते सॉंग अरे कितने गए हेलो तुझा व्हीएससी चालू आहे अरे काहीच अरे हे काय कसला बघ हे बघ एक मिनिट अरे अख्खा हिट अख्खा हेच अख्खा मी चेकिंग मारली यार मी पुन्हा येईन अरे काय पुन्हा येईल ते गाणं पुन्हा येत त्याचं काय करू वॉलकर थँक्यू फॉर चाळीस रुपये आईच्या गावात गाण्याचे तर म्हणजे गाणं चांगलं आहे पण काय सरकार काय विषय गेम खेळताना आता यातलं कुठलं काय बंद केलं तर सिस्टम जायची माझी कच करून स्ट्रीम बिम जायची भीती वाटते एक तर प्रोग्राम पण एवढे देव काय मला म्हणजे कळत तृप्ती ए तृप्ती तृप्ती वासुदेव मलिक थँक्यू दहा रुपये ग ताई कशात बघू हॅलो बा मी ना ऐक ना मी काय ऐक ना भाऊ दोर आहे तुझ्याकडे दोर दोर आहे तुझ्याकडे दोर मला दोर पाहिजे गळफास घ्यायला आहे का फायरफॉक्स क्लोज करून बघ अरे फायरफॉक्स मध्ये नाहीये भाऊ कुठेही नाही ते गाणं असं कसं प्ले होऊ शकतं फायरफॉक्स मधनं ओबीएस मध्ये असणार तरी तुम्ही बघा ओबीएस मध्ये नाहीये ओबीएस मध्ये कुठे हे गाण्याचा प्रकारच नाही ओबीएस मध्ये आज काल होत ते गाणं आज वेगळं होतं तुझा काय संबंध पीसी रिस्टार्ट करायचा माझा गेमच क्रॅश होतो वेळा पकड पकड ये जिली झिल परी झिला तुझ्या कोल्यावरती दिला अरे मग तुझा पोर काय रे भाऊ मी टेन्शन मध्ये मी येडा आलोय आणि मी आज तुम्हाला सगळ्यांना येडा करीन मस्कर नाही करते माझ्या पी फिट आले वा फिट हे भाऊन अरे मी काय म्हणतो अरे तुम्ही काय पॉल वॉक झालेत सगळे इकल्या ना आले इकल्या ना मी काय म्हणतो करा करायला नाही मला कळला प्रॉब्लेम काय प्रॉपर लेवलचा प्रॉब्लेम मला कळलेला आहे हे बघा कसं झालं माहितीये का ते कचकरा कर मी गाणं घेतलं अशी तर जास्त संख्या चाळीस रुपये अशी तर हृदयात राणी नाही पीसी मध्ये हृदयात नाही पीसी मध्ये राणी हृदयात नाही नाही नाही नाही नाही मला कळलं मला कळलं मला प्रॉब्लेम कळल्याच जमाय थांबा बघ ना तुम्ही लासला या ना तुमचा काय विषय ऐका ना मी लासला या ना तुमचा काय विषय वॉकर थँक्यू चाळीस रुपये मी पुन्हा येईन हिच्या गावाच्या वॉकरने हैरणी आणले बघ ना मला प्रॉब्लेम कळलाय एक मिनिट थांबा ते कचकारा खूप स्वास्थ्य बघा मी एडिटिंग मध्ये चुकलोय माझ्यामुळे झालं आहे ते सांगतो तुम्हाला कसं आलं मी फिल्मोरा फिल्मोरामध्ये ते गाणं ठेवलं ठीक आहे आणि ती क्लिप घेतली आणि शेवटला ती क्लिप होती ती राहिली एका डिस्टन्सनी आणि मग ते अख्खं आहे जसं एक वाजते सुपरचॅट मधला गॅप त्यानंतर ते शेवटला वाजते मी हुशार आहे बक्का थांबा जरा मला एक मिनटं द्या मला सगळं लावायला ऐक मी परत एडिटिंग बिडिटिंग मारू आता नाही काम करतो सद मी आपलं ते पेटीएमचं जे सॉन्ग आहे ना तेच बदलतो टेन्शनच नाही पाहिजे आयच्या गावात पंढरपूर थांबा पेटीएमचं सॉन्गच बदलतो म्हणजे आवाजच नाही येणार पेटीएमला आपलं नॉर्मल पेटीएमचं रट्टारट्टी सॉंग आहे तेच ठेवतो पचकरा खूप सुद्या ठेवतो राणे हृदयात नाही पी सीमध्ये आहे जी गुड थांबा थांबा भाऊ मला कळल्यात कळल्यात जमा आहे काही विषय नाही विषय का नाही आणि काही नाही आहे सोप्पा विषय एकदम कचकरा कर हे हे कचकरा कर खूप झालं ना आता परत येईल बघा ती परत रिंगटोन वाजव पाच परा परा पुप्स ही ठेवतो मी ही ठेवतो आता आता तुम्ही फक्त बघा आता परफेक्ट वाजेल परफेक्ट एकदम परफेक्ट झालं काम काम झाल्याच जमा आहे वन साईड झालेलं आहे सगळं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे विषय खोले फक्त एकदा वाजेल आता अजून ते गाणं एकदा वाजेल नाही एकदा हक्क आहे त्या गाण्याचं वाजणं मी कसला टेन्शनमध्ये आलो मला हे झालं आहे का विषय ओ साहेब तुम्ही का मारताय मला मी काय केलं तुम्हाला कार नाईन्टीड पाहिजे का मला तू देणार आहे कार नाईन्टीड भाऊ एवढं प्रेम करतो यार बोला लवकर लगे या इथं या या चल फॉलो मी आता एकदा वाजेल बघा ढी तडकी दाजी किचकी दागी दाग तिचकी डूब ती दाग तडकी दिगी दी विजय भाऊ काही हुशार नाही मी हे चॅटमध्ये कोण बोलतोय हे बघा आलं बघा आता लास्ट आहे परत नाही ना कचकरा करत अरे रिकी तुझ्याकडे कार नाईन्टीड होती तू उचलली का नाही मग हे कोण आले अरे कोण आले अजून एक्स्ट्रा प्लेअर आले तरुण कुमार त्यांच्यावर एकोणतीस रुपये सुपर चेट अरे हे वेगळी पोर आहेत कोणतरी माझ्या हृदयात जागा रे राणे नाही झालं झाला ओके आला ओके आला आपला आपला खास आहे आपला खास आहे तो आपला खास आहे खास आहे आपला थँक्यू वीस रुपये पेटीएम सोहेल शेख भाऊ किती रुपयाचे आपण दोघं मिळून चणे खाऊ सोहेल शेख भाऊ निखिल चल सर्कलमध्ये जाऊ चल हे पण आहेत आपल्याबरोबर यांना घेऊनच जाऊ आता मी तर बोलतो वन साईड जाऊ यांना घेऊन काय विषय नाही हॅकर हॅकर लाईव्ह आहे मग असं आपल्याला काय करायचं आहे आपल्याला काय करायचं आहे आपल्याला काय करायचं फ्लेअर मल्टीप्लिकेशन ग्लिच ट्राय कर ना भावा अरे तुम्हाला माहिती नाही रे पण आपल्याला त्यात याच्यात करायला करू आपण ते पण खेळू काही कधी हुशार नाही काही हुशार नाही मी हे चॅट मध्ये काउंट बोलतोय विजय भाऊ मला नाही समजत आहे तुम्ही काय कशाबद्दल बोलताय पण ठीक आहे बरोबर तुमचं बरोबर आहे मला पटलेलं आहे काय विषय नाही मला तर पट्टच आहे प्रॉपर पट्टे परंजी अमृते परंजी तुम्हाला कारंजी आवडते का हो किती छान नाव आहे तुमचं थँक्यू चाळीस रुपये आदिती दळवी थँक्यू चाळीस रुपये एक्सेल आर निखिल नमस्कार ऍडिल रेक्स कडून ए त्या रेक्स रेक्सला इज्जत दे निखिल काय असं करतो चांगला पोरगा लहानपणास मला आठवतो तो खूप चांगला पोरगा मनापासून चांगला आहे तो तुला सध्या मी संकटात आहे आणि शिवम तुम्ही कृपया करून मला वाचवा नाहीतर माझी पेटी पडेल लवकरच तर प्लीज या एवढं लांब यावं लागेल आता मला कळत नाही आपले कोण आणि परके कोण अरे जिम्मी जिम्मी जिम्मी ये ना ये ना ये ना जिम लवकर कुठे कुठे ते पोरं कुठे माझ्या घराच्या खाली अरे लेकरा मारला हो, मारला कोण येतो रेक्स रॉय काय माहित शर्लिन रॉयचा खास आहे का हो. तो मला पण मारतोय अरे भेटायला आलेत का रट्टवाला आलेत माझ्या हृदयात जागा रे राणे अई गो ए डब्ल्यू एम होती भाऊ राहू दे ना सॉन्ग ते भारी आहे आणि लव यू सो मच अरे एटेक्स e काय भावनो मी मेलो सुज्ञ पाऊ यार या गेम मध्ये ना लक्षात नाही लागलं रे या गाण्यांमुळे एक्सेलरेट नाही बघ एक्सेलरेट नाही अकराशेचा डॅमेज दिला रट्टा रट्टी करत